mi muovi il labbro superiore, la tua bocca che stringe, non mi lascia scappare. E chi se ne frega se sesso, se amore, conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Poi chi l'ha detto, peggio un culo di un cuore, che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondo l'innamoramento che oramai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si sono persi mai e che se guardi indietro non ci crederai perché ci vuole passione. vent'anni a dirsi ancora di sì. Ma stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.